Mira, a mí me dá moita pena e é moi significativo que cada 4 de Nadal pois ningunha institución celebre a importancia desas movilizacións para a conquista da autonomía de Galicia. Indica que algo non vai ben 40 anos eh, despois. Como sabemos, houve dos de Nadales, 1977 e 1979, e o das 77 foron as manifestacións máis grandes que se organizaron en Galicia, non só na transición, sino incluso eh, posteriormente, sobre todo a de Vigo en 1977. No? Creo que gracias a esa movilización eh, popular eh, dos galegos se conseguiu para Galicia o mesmo nivel que para Euskadi Eh, eh, Cataluña na Constitución eh, Española e logo a hora de tramitar o Estatuto de, de Autonomía eh, donde ademais eh, sobre todo tanto nos estatutos como na Constitución se recoñece o carácter eh, nacional de Galicia, Euskadi e Cataluña. No? Por lo tanto, un, unha, unha gran victoria debida á movilización popular dos galegos. nacional que se está a desenvolver en todo o Estado, nomeadamente en Cataluña? Bueno, mira, eu creo que a, as arelas de, de, de federalismo, vamos, a reivindicación de, de, dun Estado federal en España é o se máis actual que no ano 1980, cando eh, me xuntei con, con Paco Rodríguez e, e, e García Negro, etc., para falar da, da autonomía eh, na, nosa, na nosa terra. Eh, clarísimamente, eh, eh, 40, 40 anos despois o Estado autonómico está eh, esgotado, é necesario un novo pacto territorial como demostra a a Cataluña non? e o independente, a forza do independentismo catalán que hai que eh, recordar que nace eh, polo rexeitamento por parte do Tribunal Constitucional no ano 2006 de un estatuto novo de autonomía eh, que fora eh, aprobado polo seu Parlamento eh, mediante referéndum en Cataluña e, e logo incluso aprobado pola maioría do Congreso de Diputados en Madrid. Aí se veu que non se quería cambiar nada, nin da Constitución, nin, nin do artículo eh, 8 da, da Constitución eh, daqueles barros estos lodos, non? Eh, polo tanto, é necesario un novo pacto territorial e o propio PSOE eh, está moi de acordo, di, que está moi de acordo co federalismo, vamos, con, con eh, pasar do estado de autonomías que surdiu da transición a un estado federal onde, sobre todo, Galicia, Euskadi e Cataluña teñan un, un lugar preferente eh, nesa nova ordenación territorial onde habería, obviamente, máis soberanía para, mm, para o autogoberno eh, das tres nacionalidades históricas. Estamos neso a túa condición de, de dirigente do, do Partido Comunista non tocou vivir algúns dos fitos máis importantes bueno, da loita democrática do antifranquismo Galiza tamén da transición en sentido queria che facer unha pregunta concreta non eh, en relación coas folgas do 72 en Vigo e a súa súa significación en dos aspectos por un lado no que foi a articulación non do movimento obreiro pero tamén na outra esfera non no que foi a creación de, dun estado da, da, da creación e do impuxo un estado de opinión democrático no país. Si, sí, mira, eu partimos da base que a democracia e, e a autonomía en Galicia nos anos finais dos anos dos anos 70 non foi unha concesión graciosa por parte do poder franquista en, en un pouco en declive xa naquel momento, senón unha conquista social eh, e popular. O movimento obrero foi decisivo nesa conquista da autonomía e da democracia, se berraba nas rúas liberdade, liberdade, autonomía, estatuto eh, de, de liberdade, de amnistía, estatuto de autonomía, se conseguiu, non? Se, eh, o que me pregunto ás veces é eh, si toda España fora como Vigo, cando estou pensando na folga xeral de 1972, hubera mostido unha ruptura democracia limpa, cousa que non hubo porque finalmente non hubo forza eh, abondo para derrocar dende eh, a rúa a, a dictadura hubo que pactar que os sectores aperturistas do, do franquismo. É dicir, que Vigo deu un exemplo, eh, Ferrol tamén, eh, un, deron Galicia deu un exemplo para toda España de como se podía eh, eh, loitar contra a dictadura, pero esa folga xeral eh, política mm, eh, non, non, non chegou a, a, a realizarse no conxunto de España, máis que localmente. E cando falamos das folgas locais, claro, probablemente a máis importante naqueles anos eh, foi a de, a de Vigo no ano 72, por tanto é unha honra mm, recordalo para non só para os traballadores eh, galegos, para toda Galicia, eh, senón moi especialmente para, para Vigo. Sí, eh, bueno, a tua condición, vamos, de, eh, membro do Comité Central do Partido Comunista de España, non? Pois participache nalgúns dos debates decisivos, non? Para o que foi pois, a evolución, bueno, política, non? Do, do Estado, en ese sentido, eu mire que facer unha pregunta, non? Unha persona que, que estudiase presente, non? Na, na famosa sesión do Comité Central do de abril do Partido Comunista do Partido de abril do 77, cando eh, acordaste, non? Foi a aceptación da, eh, da monarquía ou mesmo a renuncia a bandeira republicana, non? Que facía parte de identidade, non? tanto da, da opinión democrática do Estado como do que era o, o teu partido na altura. Non? Eu creo eh, a pregunta aí é como, cales son os elementos que vos levan naquela altura a tomar a decisión e coa perspectiva do tempo que valoración faz 40 anos, 42 anos despois eh, da, daquela, daquela, bueno, daquela cosa, daquela decisión. Non? Bueno, levábamos uns días de, de, de Eh, eh, da legalización do PC, que como todo mundo sabe é o comenzo da, da transición á democracia en, eh, en, ese, en España, non? e nos juntamos por primeira vez legalmente en Madrid eh, as xuntanzas anteriores do Comité Central se facían normalmente en Francia en, en castelos que, que, eh, que, que estaban baixo, baixo digamos, o, a xestión do Partido Comunista Francés en determinados concellos, fixéramos unha xuntanza en, en Roma eh, sendo ilegais, pero coas, coas nosas caras todas, a un pouco que chamábamos a saída a superficie, e, e, e logo no Hotel Convención de Madrid se xuntou por primeira vez o Comité Central que fora tan perseguido durante toda a dictadura en, en Madrid, en España. Eh, eh, bueno, hubo durante o transcurso da xuntanza, hubo unha chamada a Adolfo Suárez, a Santiago Carrillo, saliu un pouco a ter unha entrevista con el, e, e nos explicou de, en fin, de, de que había un, unha presión moi forte por parte das forzas armadas que eran plenamente franquistas naquel intreno de, de que sobre o tema de que o Partido Comunista de España, claro, era eh, republicán e, e non aceptaba a monarquía e a bandeira e a bandeira eh, monárquica, non? Entón el nos planteou a necesidade de de retirar eses elementos, eh, digamos, simbólicos e institucionais da, da nosa reivindicación así que eh, inmediata, que, eh, etc., facetando a correlación de forza existente aquel momento. Que eu, que eu saiba, vamos, a misión memoria non me traiciona, non hubo ningunha intervención se aprobou por unanimidade porque todos tiñamos moi claro de que non tiñamos forza para impoñer unha terceira república e enrocarnos nesa nunha posición sería pois ficar na marginalidade e queríamos participar na, na, na formación de, de un novo réximen democrático contrarrestando o papel do, dun exército que era moi franquista eh, eh, hai que darse de conta que estamos cinco anos antes do golpe do 23F pero cando de 1981 pero cando o 23F os sectores ultras pois teñan menos influencia nas Forzas Armadas que en 1977, donde case sen excepción eran todos ultras do, fra, do franquismo que, eh, en fin, por, pola, la presión do, de, do sector aperturista de, do, do régimen e as presións internacionais pois, e a presión do, das propia sociedade civil pois foron aceptando máis ben que mal máis mal que ben pois o, o, o cambio a, a un réximen eh, democrático. A situación era moi perigosa, pero non solamente para nós, que estábamos acostumbrados ao perigo non? E, a, e a persecución policial, senón era moi perigosa para o sistema democrático en formación, porque estuvemos nun tris de eh, que en España pasara como en Chile, é dicir, que se se, se creara pois non unha democracia onde todos os partidos puderan participar nas eleccións, onde houbera libertad de folga, de manifestación, sino unha semidemocracia, unha semidictadura, etc., que pudo terse prolongado eh, durante anos, a digo, como Chile, onde o oh, Pinochet seguiu de xefe das Forzas Armadas aínda oito anos eh, durante, durante a democracia. Creo que fixemos o correcto, eh, sobre todo porque non renunciábamos a nada, non renunciábamos a nada non, non tiñamos forza para impoñer un réximen eh, republicano en, en España eh, eh, por desgracia non entón máis vale aceptar é eh, unha cuestión de principio e realidad para seguir no xogo é dicir, seguir no, no, sable, no tableiro político seguir nas mesas de negociación o cual permitiu pois sacar unha constitución española que día está criticada porque non se reformou prácticamente eh, nada eh, nestes últimos 40 anos, pero onde as forzas de esquerda pois aínda eh, enarbolan a bandeira dos dereitos sociais, civis e doutras outras cousas que literalmente se pon na Constitución e non se cumplen. Non? Por lo tanto, eso foi gracias a que nos participamos nese, nese proceso. Nos podíamos aceptar a marginalidade, como fixeron as forzas así políticas de ultraesquerda, etc., pero lle deixaríamos todo, todo o proceso de constitución de un réximen democrático en mans eh, xa non só da dereita, que é senón dos sectores máis ultras do aparato do, do Estado. E, eh, a día de hoxe non son moitos os investigadores que observan non, con preocupación a falta de atención que, que merece non? No, a, a, a, a, a, a, a, a, a, que a, a memoria democrática do último franquismo, non? E todo que foi ese bagaxe de loita. Na túa condición de, de historiador, non? Tamén de loitador antifascista e de víctima da dictadura, eh, que opinión tes visto e que traballos consideras máis urxente para na, no ámbito da recuperación de, de esa parte da memoria democrática? Bueno, creo que vimos de un grande éxito máis ben simbólico, pero importante como foi a retirada da tumba de, do dictador do, do Val dos Caídos, non? Eso foi moi importante eh, e marcou un antes e un despois, pero queda por facer o máis o máis substantivo, o máis importante eh, para, para as víctimas as víctimas do, do franquismo e para o propio sistema democrático. Primeiro, eh, eh, que se inclúa a exaltación do, do franquismo no Código Penal como, como xa está neste momento pois eh, o nazismo e o fascismo en eh, general dentro dos delitos de, de odio. Eso estuvo a, estuvo a punto nunha legislatura anterior por iniciativa de Compresencia e Unión de aprobarse, pero daquela esquerda e o Partido Nacionalista non a maioría no Congreso dos Diputados. Ose é tan simple como propoñelo, porque hai maioría para que eh, as autoridades judiciales persigan eh, os eh, episodios diarios que estamos sufrindo de exaltación do, do, da ditadura en, en plena democracia. A segunda tarefa urgente é anular as, as sentencias eh, no eh, dos tribunales eh, franquistas eh, que non se correspondían a, a dereito eh, eh, inda que aquel mm, certamente mm, era o regime legalmente establecido pero establecido pola, pola forza eh, pola imposición nunha, nunha guerra civil e, e cunha xustiza que non se podía chamar tal. Habería que anular esas sentenzas, está sin facer. E en terceiro lugar, pois, o, o que nos está pedindo a ONU constantemente e defende o dereito internacional para as víctimas das guerras e das dictaduras, non? que é xustiza, reparación e verdade ¿eh? para as, as víctimas, neste caso a ditadura franquista. Penso que habría que empezar por unha comisión da verdade, ¿eh? eh, que, que no seu momento eh, exixiu eh, o suiz Baltasar Garzón e que o propio presidente do goberno en funcións na anterior legislatura eh, eh, pois, eh, prometeu, é dicir, anunciaron que o goberno do, do PSOE da, daquel momento pois dentro de, do apartado de, de memoria histórica iba a constituir esta comisión da verdade. Creo que eso sería por onde habría que, que comezar, porque logo no tema de, de, de, de cambiar a lei da amnistía de 1972 77 que foi utilizada para dar impunidade aos represores franquistas, o PSOE, polo menos de momento, eh, non está de acordo ou non lle dá a prioridade suficiente. Nos, as víctimas, xa nos contentaríamos neste momento eh, como medida previa a, a xustiza eh, que ten que caer sobre os represores franquistas, xa nos contentaríamos coa formación dunha comisión da verdade como, como reivindica o dereito internacional e como se fixo eh, en moitas partes do mundo, dende Sudáfrica ata Brasil. Non? rachaxe diversas ocupacións pola, pola comisaría, non? Mesmo sendo alguna delas duramente censuradas, non? Eh, ten que ser unha pregunta incómoda para todos os que suspenden non a tortura, pero eh, me gustaría saber qué, qué lembranzas se eh, de daquela sesión eh, na Mira, incómoda seguro, sabes, porque é un pouco volver a recordar aquel período eh, negro eh, da dictadura e que nos afectou tan eh, personalmente, eh, xeito eh, tan personal a min e a, e a miña familia. Eu tiña 25 anos, eh, os tipos que me torturaron pois eran miserables, non? O sea, non, con unha connotación Eh, moral eh, negativa, pero eu xa naquel inferno eh, que me fixeron pasar durante unha semana nos baixos do actual edificio eh, do goberno civil de Ourense, xa pensaba, e además eu decía a eles, non? que que, que a tortura eh, eh, eh, eh, forma parte da esencia do réximen de Franco, é dicir, non se trataba dunha dunha predisposición individual de algúns individuos da brigada político-social, que, bueno, algúns estaban máis que predispostos, non? Pois, incluso, como no caso de Billy Niño, podía disfrutar torturando a, aos demócratas eh, que caían na, nas súas mans. Pero o importante é ver isto, non? A ver, entender que era a esencia de un réxime de ditadura on, onde eh, a, a, a tortura non estaba legalizada, como, por exemplo, eh, frente a, ao terrorismo na época de Bush, que legalizaron a tortura, en España non estaba legalizada, pero era unha práctica non só consentida, sino eh, animada eh, polo, polas autoridades políticas aquel momento e que se practicaba en, en todas as en no que se son comunidades autónomas e todas eh, as localidades, sobre todo aquelas onde había un movimento antifranquista máis forte eh, como, como son pois, as eh, cidades industriais eh, eh, ou, ou onde había un movimento eh, estudiantil moi poderoso como son as universidades perdón, as cidades universitarias Por lo tanto era unha práctica habitual nos tocou a moitos eh? moitos aínda non saíron do, do armario, xa che, xa che digo, porque é sumamente desagradable e porque un se pregunta hasta que punto hai unha demanda de información eh, de solidaridade eh, nese tema por parte da opinión pública, que en, en gran medida pois é conservadora, o vemos nos resultados das eleccións, e lle gusta seguir pensando que esas cousas non pasaban na época do seu querido generalísimo, non? pero si sí pasaban. Entón é un motivo ese fundamental para, para sacar este, estas cuestións a luz, inda que supoñan personalmente, pois pues claro, certa incomodidade, como te decía. Outra experiencia miña da tortura é que si sí se pode decir que se pode superar, non? por moito por moitos métodos sofisticados que empreguen para facerche falar, porque o objetivo da tortura eh, pode, poida que algún a disfrutar a torturando algún deles, pero é eh, principalmente obter información sobre as organizacións clandestinas. Eu dende o principio xa lles dicen que por razóns éticas miñas personais que non lle va a dar ningunha información ni sobre comisións campesiñas, porque eh, realmente o motivo de, da miña detención foi pois estar ao frente das comisións campesiñas de, de Ourense nin do Partido Comunista o sea, non, non me as organizacións obviamente <laughs> para non contradecirme a mí me dicía que non iba a decir nada porque si, si daba unha uña que un brazo quedara un pouco así responderon así moi mal encarados porque sendo eu un rapaz tan noviño pois non supoñían que, que podía mm, chegar hasta o final con esa negativa miña de, de firmar, de asinar solamente unha declaración onde contestara non a todo o que me preguntaran. Pero conseguín e aguantei, se pode aguantar. Nos tiñamos, cando eu estaba na organización universitaria na Universidade de Madrid, tiñamos como referencia un libriño de un xornalista francés en Arselia que donde explica como como superou a, a, con, superou a tortura. Se pode superar se hai mm, convicción ética por parte do, da, da persona que, que, que o sufre e, e fortaleza de ánimo e intelixencia, porque evidentemente ten que haber unha intelixencia e unha estrategia intelixente porque eh, se empezas a falar no, creo que eu temía non sabes onde parar, no? Entón era, me parecía que mellor é resolver o problema de raíz e decir que non a todo, non só non só eu conseguín eso, moitos outros, non? Eh, eh, ao longo de España e ao longo dos 40 anos de, de dictadura. Por tanto, estou orgulloso, pero... Eh? raíz dunha caída, claro, do, das comisións campesinhas, non? Pois pasaxe por mans de, de algúns dos represores máis partidos, non? Da, da Galiza, do franquismo, non? E, e nese sentido, que nos podes contar, por exemplo, de persoas, non? Neste caso, eh, que, que estiveron ali, non? Como podía ser eh, Orbán Sousa ou Manolito Rivera. Non? Sí, sí, bueno, había un outro máis, Sergio González, aos tres, a Manolito Rivera, Xosé eh, Manuel Orbán e a, e a Serafín González eh, están nos papéis porque eh, non solamente porque eu e os meus compañeiros eh, os, de, os denunciaron, os denunciamos a, a salida de, da comisaría porque pasamos polo suite e tivemos a, eu tiven, a, eu tivemos a, a fortuna de que o suiz eh, de Garda era eh, Gómez eh, Olivier. El abriu un expediente eh, a estos tres eh, eh, policías torturadores, dous de Ourense e Manolito Rivera, que viña de Vigo, porque viu un grupo de Vigo cando, cando me prenderon a mí para, para, para en fin, dirixir un pouco eh, os interrogatorios de Carlos Barros, non? Bueno, e entón eh, o suiz abriu un expediente que foi adiante, a min me fixeron eh, de novo, tomei de novo declaración ante o suiz, me, pasei polo hospital para que me fixeran análisis onde se probaban as torturas que, que sufría, ainda que se veían nada ao salir da comisaría se, se veían xa na cara, non? Que tiña un tumefacta e, e en fin, etc. Bueno, e entón, pois, resulta que ese expediente foi adiante eh, por malos tratos, non por tortura, xa digo que eh, vamos, o suiz, bueno, un agradecemento infinito, que tuvo o valor de seguir co expediente contra eles, pero bueno, por malos tratos. Algo era Eh, é mellor iso que, que nada. E iso quedou en nada definitivamente porque no ano 1971 ou no 72, non, me, non recordo, foi mm, o 25 aniversario da exactación eh, do xefe do Estado, don Francisco Franco, a, a, a, a cefatura do, do Estado, a la Hamburgos. No? Entón, con tal motivo, un indulto e entre os criminais que foron indultadas estaban José Manuel Rivera, José Manuel Urbán e, eh, e Serafín González. No? Entón, o se, simplemente habría que eliminar ese, ese, ese, ese, ese indulto eh, e, e xulgalos en democracia, porque que, que, que non saibamos eh, están aínda por aí, non? Os, estos eh, eh, torturadores libres, eh, eh, algún deles al, topeinos na, na rúa, concretamente eh, en Orense, nalgúnas das miñas visitas a, a, a, a cidade. Entón, habría que xulgalos eh, en democracia. Da mesma maneira que a, en general se pide por parte da, da ONU e tamén das forzas de esquerda aquí en España, polo menos de algunhas forzas de esquerda aquí en España, que, que, se, que se rectifique ou que se anula a lei de amnistía de 1977 porque estaba pensada para liberar os presos políticos do antifranquismo e foi utilizada para dar impunidade aos torturadores e, e aos homicidas eh, franquistas, non? Entonces, así como eso é un, eh, parece ser que é, é difícil porque o propio PSOE de momento non está polo labor, sen embargo, sería moito máis fácil eh, pois naturalmente eh, pasar por riba, facer tabla rasa daquel indulto que deu o franquismo aos seus propios eh, criminais que, que estaban, no, neste caso, na brigada político-social. Polo tanto, temo, teño a esperanza de que aínda nalgún momento se poidan volver a xulgar estos torturadores eh, que, eu, que, que nos denunciamos ou que a min me, me tocaron eh, en, en Ourense e en Vigo. Sei que hai outros no resto de Galicia, non solamente Vile el Niño. En Madrid hai un Vile el Niño, probablemente en cada localidade de, de España naqueles anos tiñan sempre algúns eh, especializados eh, en tortura. eran xóvenes a revistas, eh, é dicir, que querían enmedrar na brigada político-social e facían méritos pois torturando, prestándose voluntarios para torturar aos detidos. Bueno, en fin, forma parte disto que decía antes, eh, a, a miserabilidade de, da brigada político-social en, en tempos de dictadura. Sí, mire, para rematar, eh, falando, bueno, sobre o pasado, non? sobre o noso pasado recente, pero desta perspectiva de hoxe, tamén traído hoxe, pero tamén queria preguntar era eh, e agora eh, esta altura da vida o ve o futuro Carlos Bar? Bueno, a ver, o meu futuro personal magnífico, vamos, eu son profesor de universidade, subilao, eh, permítome eh, é un, un privilexio que temos os da letras de seguir investigando, escribindo, dando conferencias, en fin, son, son realmente feliz, agora vou ser avó, eh, dentro de no mes que ven son realmente eh, feliz, no? Elevo máis de 30 anos fora da, da actividade política, pero eh, sigo moi moi activo e interveño na medida que podo, sobre todo a través das redes, para favorecer un futuro progresista ao conxunto da sociedade e o que e o que son pois nosos fillos, nosos netos ou eh, etcétera, non? Nese sentido, o momento creo que é de esperanza, non? De, Despois de 40 anos da transición, os límites mm, impostos por polo franquismo eh, recalcitrante en, daquel momento eh, por, por un exército franquista eh, están resultando insoportables para unha maioría de, de xente en Galicia, eh, en España, etc. Non? Entón existe, como todos sabemos, a posibilidade dun goberno por primeira vez dende vamos, dende, dende a guerra civil ou eh, dende logo dende a transición de esquerdas, de coalición entre o PSOE e Podemos apoiado polo nacionalismo vasco catalán e, e galego. Creo unha, unha oportunidade histórica, creo que a democracia española necesita unha pasada pola esquerda eh, neste momento para, para poñer ao día a democracia que, a trancas ou barrancas como poidemos eh, tratamos de construir entre o ano 1977 e 1978. Non me refiro solo a, ao que dixemos nesta entrevista sobre como avanzar en memoria histórica, como avanzar no recoñecemento das, da plurinacionalidade española e, e no autogoverno mm, con maior, coa maior soberanía que se poida, digamos, destas nacionalidades históricas, sino tamén e sobre todo Estou falando de dereitos sociais, de dereitos civis, de regeneración democrática, de ter unha, democ unha democracia máis limpa, non? de sangue e de torturas, de ter unha democracia máis completa, eh, eh, máis, máis social, eh, eh, máis real, etcétera, que pode a, a través da cal podamos dar exemplo ao resto ao resto do mundo non está isto que está sucedendo hoxe día dunhas forzas de dereita que se están escorando cada vez máis a ultradereita e que non solamente fan unha lectura da Constitución do ano 1978 moi conservadora, a parte que lle interesa, etc. Non solamente son culpables de que esta Constitución non se adaptara aos tempos nestos 40 anos, salvo esa ignominiosa eh, eh, reforma do artículo 135 sobre a deuda pública do ano 2010, senón que ademais están estas, estas tres dereitas moi condicionadas por vós e o que están é simplemente tratando de devolvernos a época anterior á Constitución, a época anterior eh, a, a, ao devenimento da democracia, non? É dicir, a época de Franco, por exemplo, recentralizando o país e reducindo cada vez máis competencias autonómicas eh, que eh, nunha reivindicación que no caso de vos pois é claramente eh, eh, franquista, non? Eh, e un fenómeno que non para eh, neste ano de, de medrar eh, a ultra a ultradereita e, e que solamente se pode parar pois con un goberno democrático radical, no sentido de ir á raíz dos problemas dun demo, un goberno democrático de esquerda eh, con sensibilidade eh, plurinacional e que faga a, a evolucionar o sistema democrático español a, eh, en todas aquelas partes eh, que non se pudieron lograr eh, porque non tiñamos forza para lograrlo Eh, no, nos en 1977 en 1978. Bueno, pues que, que sala así y que os podamos ver. Bueno, eh, pois está, ¿no? Está. Espera un momento, me momento. Estaba quitado el altavoz. Sí, Carlos. Carlos. Dime, amigo, sí. Carlos. Hola, dime.